Astăzi vreau să îți citesc din această carte, Șlefuitorul de diamante, despre a recunoaște, de fapt despre recunoștință. Uh, spune așa, dacă ai probleme cu uh, faptul că în afacerea ta te împotmolești, la început ți-a mers bine și apoi uh, lucrurile nu mai merg bine, una dintre soluții ar fi următoarea și o să-ți dau de aici citatul. Există în cadrul străvechiului sistem filozofic perpetuat de tradiția tibetană o meditație specială pe care o poți practica numită meditația recunoștinței. Uh, el spune că te așezi în uh, firma ta într-un colț unde nu te vede nimeni 5 minute sau 10 și te gândești și îți aduci în emoție persoanele chiar din copilărie sau din, uh, din prezent care te-au ajutat foarte mult și le trimis gândul tău de recunoștință. Uh, el mai spune că uh, faptul că nu recunoaștem că unii ne sprijină și considerăm că noi le plătim serviciile pentru care ei ne sprijină este un foarte mare defect al gândirii occidentale moderne. Așa că uh, ți-aș propune să-l ascultăm pe șlefuitorul de diamante care de la zero a pornit o afacere cu diamante pentru a ajuta refugiații din Tibet și nu pe ceilalți care poate n-au pornit niciodată o afacere, dar ei știu foarte bine cum se face o afacere. Tu ce părere ai? Ceau!